Frigya bölgesine hakkı beyan eden bir hekim olarak görevlendirilmiş olan Hz. Hıskıl aleyhisselam kendisi Frigya'nın ölmüş cesetlerini canlandırınca Fenikelilerin sonunu getirmiş olan bir peygamber olarak karşımızdaydı. Hz. İsa aleyhisselamdan önce de başka peygamberlerin kendi yaşamış oldukları dönemde ölmüş olan bir zatın Allahu Zülcelal'in izni inayetiyle bu mucizeyi göstermiş oldukları çok defa yaşanmıştır. Sahabe-i dönemine geldiğimizde de Hz. Ebu Bekir Efendimizin kıssasında da bu durumu göreceğiz Allah nasip ederse vakti geldiğinde. Dolayısıyla Frigya'nın Kudüs bölgesindeki etkisinin yavaş yavaş kırıldığı bir döneme geldik. Fenikeliler ayrı, Frigyalılar ayrı ama Frigya Ege bölgesinin artık önemli bir konjektürel merkeziydi ya bu merkezin oluşum sürecinde Hz. Hızkılı aleyhisselamın bu mucize-i ilahisi nihayetinde Ege bölgesinin Kudüs üzerindeki etkilerinin kırılmaya başlamasına vesile oluyor. Onlar iman hakikatine yaklaştıkça Kudüs daha da rahat yaşanabilir bir hale geliyor özellikle iman akidesinin yayılması açısından. Hz. İlyas Efendimiz ise 1183 yılından doğuyor e, milattan önce. 45 yaşında vefat eden Hz. İlyas Efendimiz 17 yaşındayken peygamber oluyor. Hz. Hızkıl orduyu sevk ederken gönderilmiş olan bir zat olarak karşımıza çıkıyor. Hz. Hızkıl ise M.Ö. 1120 yılında vefat ediyor. Hz. İlyas ona yardım eden Elyasa peygamberle beraber ondan bir yıl sonra vefat eden bir zat. İşte bu zatların yaşamış olduğu dönem şu manada oldukça ehemmiyetli. Kudüs'ün daha rahat bir tavra bürünmesi Hititlerin yıkılması bu yıkılışla beraber sistemin baştan aşağı değişiyor olması Kudüs'te federatif bir yapının kuruluşuna zemin hazırlıyor. Hz. İlyas bu manada Beni İsrail'i bir arada tutarak onları daha doğrusuyla bir arada tutabilmek için federatif devlet yapısını kurmuş olan ilk zat olarak karşımızdadır. Zira Beni İsrail'in kavimleri 12 ayrı kavmi Tabi bundan hariç kavimler de var ama 12 tane asli aile var tabiri caizse. Aşiret de diyebilirsiniz. Bu aşiretler bu toplulukların kendi içerisinde bölgelerine ayrılmış, ayrılmış bir biçimde hem kendi bölgesini koruyacak hem de kendi örf ve ananesini yürütebilecekleri zeminin oluşunu sağlamıştı. Ancak bu manada söylemek gerekiyor. Hz. İlyas Efendimiz yine bu dönemde Sina Çölü bölgesini ihya edebilmek için ciddi bir mücadele vermiş. Meclisi sahilde bir yapılandırmaya doğru götürmüştü ve Sina Çölü'nün Akdeniz'e bakan yarısı o yarım adaya gittiğimiz zaman orada gemi inşası efendim önce limanlarla başlayan süreci kurdurmuştu. Çünkü temel niyet hep şu oldu Beni İsrail'in. Kudüs bölgesinden ziyade Sina Yarımadası'nda kendisini toparlayabilir halde olması asıl bir e, fikir olarak, asıl bir emri ilahi olaraktı. Beni İsrail bu noktada hem Kudüs'ü yaşamak istiyor oluşları hem de bu manada henüz e, Hititlerin yıkılmış olmasıyla bölgenin tarımsal faaliyetlerinden elde edilen gelirin e, insanların e, ağızlarının suyunu akıtması oldukça önemliydi. Çünkü Kudüs hem zeytin hem zeytin yağı hem e, ticaret yollarının kesişim noktası hem de Akdeniz'in son noktası olarak önemli bir liman merkezi, karadan denize, denizden karaya ve kıtalar arası geçiş noktası olması bu manada o devir için söylemek gerekirse oldukça önemli bir yerde duruyordu. Efendim kendisi bu manada mabet bölgesi dediğimiz yani Kudüs'ün şu anda görmüş olduğunuz ağlama duvarından başlayarak Beytül Makdis olarak Allahu Zülcelal'in kutsamış olduğu Kudüs şehri bu manada koruma ve güvenlik anlamında merkezinde hiçbir kavmin yöneticiliğine izin vermemişti Hz. İlyas Efendimiz. Zira böyle bir yönetim tarzında, federatif bir yönetim tarzında Beni İsrail'in bir kavminin burada üstünlük sağlamasının onların birbirlerine düşmesine bir vesile olacağını Hz. İlyas Efendimiz kendisine verilmiş olan emri ilahi ve hikmeti ilahiye ile net bir şekilde bilmekteydi. Ancak bu sürecin ne kadar devam edebilirliği tartışmalı bir konudur. Nihayetinde bizler gerçek bir devlet yapılanmasına giderken Talut'la Calut savaşı ve ondan sonraki Hz. Davut aleyhisselam dönemine gidiyor olacağız ki işte o dönem Beni İsrail'in devlet matematiğiyle tamamen yerleşik edindiği bir dönemi bizlere izah edecek. Ancak Hz. İlyas Efendimiz, Hz. Hıskil Efendimiz ve Hazreti İlyas'a yardım etmiş olan Hazreti İlya, Elyas'a peygamberler e, bu dönemde hem Ege baskısını engellemek hem Hazreti Elyas'a doğuda e, Sina Yarımadası'nda görev yaparlarken Yahudilerin bölgede hem yaşayabilmeleri için hem de tevhid akidesinden çıkmamak üzere bir yaşam sürebilmeleri için onlara yardımcı oluyordu. Ancak yine bu dönemde Beni İsrail kendilerine gönderilmiş olan peygamberleri bir ayrıma tabi tutmaya başladıklarını göreceğiz ama tam da bu dönemde söylemsel olarak olmasa da fikirsel olarak var. Çünkü e, Kudüs'teki ve bölge coğrafyasında yavaş yavaş yeniden eski topraklarına dönmek isteyen bu zatlar, Beni İsrail Kavmi, e, nübüvvet hanedanlığıyla hükümranlık hanedanlığı diye iki ayrı kavramı önümüze getirdiler. Yani dediler ki bir, sizler işte Yuşa bin Nun Hazretleri, Hazreti İlyas, Hazreti Hıskil kısmen e, efendim Hazreti Elyas'a sizler nübüvvetin peygamberisiniz. Ne demek o? Sizler vahiy ilahiyi alıyorsunuz, bizlere adam etmeye çalışıyorsunuz. Ancak bizlere adam etmenin yanında bizler adam olduğumuzda ya da adam olma sürecimizde temel olarak ihtiyacımız olan şey paradır, imkandır, devlet olabilmektir. Bunun içinse Tanrı bizlere hükümranlık, hükümdarlık hanedanlığını bahşetmiştir derler ve o noktadan itibaren de Hz. Davut, Hz. Süleyman gibi e, İslam peygamberlerini onlar devleti kurucuları olarak görmeleri hasebiyle ortaya koyarlar. Dolayısıyla İslam tarihinde ilk defa peygamberleri iki yapıda ele almaya kalkan bu manada vahyi kendi kafasına ve kendi anlayışına göre iki eşit parçaya bölmeye çalışan Sonra bu parçalardan hükümdarlık hanedanlığını daha yukarıda görülmesi gerektiğini beyan eden, Muharref Tevrat'ta da bunun izlerini çok net ve açık bir şekilde görmemizi sağlayan bu anlayış, Yahudi anlayışının temel dönemleri, temel değişim dönemleri olarak karşımızda. Bu değişim dönemi ne yazık ki sonrasında da İslam topraklarında halifelik mevzuatında ayrı bir anlam ve anlam karmaşasına vesile olmuştur. Tabi o anlam karmaşasında inşallah size Nebi yolculuğumuzda beyan etmeye gayret ediyor olacağız. Ama şimdi milattan önce 1100'lü, binli yıllara artık geldik. Bu geldiğimiz tarihte ise Calut'la Talut savaşının yaşanacağı alanı anlatmaya başlayacağız. Elbette önemli olan isim Hazreti Davud Aleyhisselam. Ancak bu arada bir Hazreti Şamuyel Aleyhisselam var ki o da Beni İsrail'in tarihsel geçişinde Bizim öğrenmemiz gereken isimlerden bir tanesi peygamberlerin tarihi açısından ve bu akışı takip etmek babında. Hz. Şamuel aleyhisselamdan bahsediyor olacağız ancak yarın inşallah olacak bütün bunlar. Bugünlük kalın sağlıcakla.